معكم في نوفو فلوغ فلوغ تاع اليوم خرجه عائليه لو ويكاند راكم عارفيني انا لو ويكاند ما نبقاش في الدار يا ربي وتتلج دونك سو ويكاند انا ديسيدي دالي دون اون فيرم كي با تري لوان تشي نو انا نبغي هاد الاماكن الخضراء والفوارم مهما كانت فيرما راني هنايا العوده الى الطبيعه دونك euh, جينا لواحد لا فيرم ويست يونيون جاردنز بالك واحد الخمس دقائق على وين نسكن ميم با و آه، جينا بور كويغ دي بيريز سي سي لا بيريود تاع البيريز تاع التوت وبكل انواعه دونك يا دي فرامبواز يا دو تو يا دي تاي بيريز يا دي Marion berries, il y a des gooseberries, blueberries, il y a de tout. C'est la saison, donc il faut en profiter. On pourra faire des tartes, la confiture, on pourra en manger en salade, on pourra faire plein de trucs avec. On pourra même congeler. Donc là, j'ai commencé avec les berries. Comme tu vois, j'en ai le bnet avec le papa là-bas. Je suis un peu vers euh, le côté des, des Sylvans. Et euh, voilà. خليتهم يلقطوا شويه باش نشوف انا واش كاين donc euh, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les alentours. الفيرما كبيرة ما شاء الله. Bon, le temps c'est pas le top, mais on est bien équipé, vous voyez. Euh, <laughs> tenue de montagne. <laughs> mais voilà, c'est comme ça. ردنا على واحد التعليق جاني في المرة اللي فاتت على تع... علاش راكي ساكنة خارج المدينة. أنا دايما نبغي نسكن خارج المدينة سواء في بلجيكا ولا هنايا كي جيت لامريكا ما نبقاش نعيش في مكان مكتظ ومزدحم وما عندكش وين تقاري و... <laughs> والحس بزاف حداك انا نبغي دائما نكون خارج على المدينه وهنا انا كيما هكا انا حياتي كيما هكا نفضل نعيش في اماكن كيما هذه آه، سينو كاين اللي قالوا لي الدار كبيره بزاف اي تو آه كون شفتو الدار تاع بلجيكا هي اللي هدت لي صحتي هذه راه بينتنا لنا بلي صغيره بزاف دونك الحمد لله على كل حال وشكرا على كل تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم وعلى حضوركم القوي في, في الفيديوهات الاخيره اون توكا فوالا نوعدكم اني نحط لكم اكثر واكثر آه فيديوهات باش نشارك معكم كيفاش آه نقضي ايامي كيفاش عايشه مع عائلتي كيفاش نشغل الاطفال تاعي شنو هما لي زاكتيفيتي اللي نديروهم سواء عائليه سواء فقط مع الاطفال هكا باش نعلمهم صوالح جدد الخرجات تاعنا كلشي بالك ممكن هاد الافكار تساعدكم انكم تاني نتوما آه، تخرجوا شويه من الروتين آه، في حياتكم اليوميه هذه هي البنات نشكركم بزاف على المتابعه ونكملوا الفلوق تاع اليوم مع بعض <laughs> Oui, ma chérie. <laughs> Vas-y, goûte. نور حبة في ال حبة هنا حبة في الفم. Magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est super grand. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Là, on va, on va s'asseoir un petit peu, faire une petite pause parce que le soleil commence à taper. Et euh, on continue. Nour, tu nous attends c'est Céline, bébé. On va s'asseoir un petit peu. Ouais. Euh, là, on a déjà eu trois fruits. On va prendre un petit goûter. <laughs> Pas avec les fruits. Bah, hein. On va nous aider comme loin. Il y a des tables pour le pique-nique là-bas, ouais. à l'ombre leur propre tapis voici jusque là ce qu'on a pris. On a pris, euh, ça c'est des tayberries Berries. Je vous montre un petit peu. Voilà comment c'est. Ils les appellent ici tayberries Berries. C'est très aromatique. C'est bon pour le thé ou mettre dans une, euh, euh, dans une eau pétillante ou un truc comme ça. C'est très très bon. Ils, ils ont une très très bonne odeur. Ça c'est les Sylvans. Regardez, ils sont quand elles sont noires, c'est qu'elles sont mûres. Sinon, il faut pas les, faut pas les cueillir. Et ça, c'est les raspberries. Et les raspberries sont très très bonnes. Et vous voyez clairement quand c'est quand c'est mûr, c'est facile à enlever. Si c'est trop dur, bah, c'est pas encore prêt. Voilà. Donc là, on va continuer. J'attends que les filles elles se reposent un petit peu. Et après, on va continuer notre chemin. Donc là, on va continuer parce que le champ est vraiment énorme. Il n'y a pas que de ce côté-là, mais il y a aussi <laughs> tout l'autre côté. <laughs> Machallah, c'est super beau. Donc là, on est dans le côté Marion Berries. C'est une spécialité qu'on trouve uniquement ici en Oregon. On peut pas la trouver ailleurs, hein. mais il faut euh, cueillir quand c'est euh, la couleur de mes doigts. Uniquement noir. Quand c'est noir, on peut la cueillir. Quand c'est pas noir, c'est pas la peine. Donc vous voyez, quand c'est noir, ça. Euh, voilà. Ça se cueille facilement quand c'est noir. Et quand c'est noir, c'est très sucré, très très sucré. Et c'est très très mûr. Donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Quand c'est dur comme ça, non, c'est pas bon. Voilà, comme ça. Voilà. Il y en a beaucoup, machallah. from being a perfect guy. I can not have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. love. has given us wings, and we're supposed to go high. got way, Alexa, and we forgot to fly. Deux minutes. And now I think that we're ready to finally leave. care I know that I'm well away from being a perfect guy I can not have a bad temper, make a big fuss and cry And I know that lately it's been hard. we had a bumpy ride Havana's wings, And we're supposed to go high But life got in the way And we forgot to fly And now I think that we're ready To finally leave